Сезнең алдыгызда эксклюзив КВН командасы. Кызлар, ә минем монда бетчә чыкты ахрысы. Нәрсә? Бетчә? Син үзең бетчә кебек бит. Җәй үтте, сез хаман да үсмәгәнсез. Пенсионерлар. Нәрсә дидең син? Нәрсә диде ул? Безне пенсионерлар дип атый. А? Безне пенсионерлар дип атый. Үзең син кондиционер. Шеби. Так, малайлар, талашмыйча башлыйк әле. Эксклюзив киттек! Хәерле кич, зал! Һәм безнең беренче миниатюра авыл малае шәһәр кызына гашыйк булган. Сәлам! Меня это так, невозможно полюбить, има. Так, это никогда не найти. Э, э, пошла ты. А. Положи ты! Meu cusão é bi. Улым Нияз кил әле. Кил дидем. Әйе, әби, мин монда. Утыр. Утыр дидем. Әйе. Син эшләрне эшләдеңме? Әйе, әби, эшләп бетердем бөтен эшләрне. Бөтенесен дә. Бөтенесен дә. Лапасың тинасын юдыңмы? Юдым. Иртән түк юдым.